дүйнөдө ушунчалык акча көп бирок эмне үчүн ал эч нерсеге жетпейт кээ бир адамдар той өткөрөм деп карызга батышат экен бирок ар бир той бир эле күн болот а карызды кийин жылдап төлөйт эми ушул нерсе керек беле а кээ бир жаштар айфон алам деп карызга киришет бирок ал айфонду окуусуна же бизнесине кантип иштетсе болоорун толук билбейт бир гана мактанганга гана көтөрөт кыскасы мисалдар көп кээ бирлер азыр бир сом таппай жүрсө башкалар жүз миң сом коротуп жатышат акча келет кетет бирок анын баркын колдонгонду билип акчаны келечекке чогулта алган адам эле түшүнө алат а түшүнбөсөң эртели кеч сен карызга батасың жана адам көп қарыз болып төлөй албай қалса, анын алдына мен келем алейкум ғамчөк ассалаумағалейкум қандайсың не көшіп кетсең еле таппай қалады дедің бе сен кімсің адыл деген байкеден қарызға ақша алдың беле анан бербейсің ба ананы мен чаппашы мақұл Vem aqui. E, doktor bey. Hem de ortacık. Hem ee, ne oldu? Hayvayı çürkattın bay. Karısı öğresin geçe bir ay oldu o. Haber versem ne kılasın? кандайсың нормально так мен айттым беле ал чочкодо акча бар деп нормально сыкса эле чыгат андан акча э берем байке берем берем берем байке карыз алгандан кийин бериш керек да туурабы ертеңді алып келсең болмақ негізі жоқ ертең басқа жұмыстарым бар болчу не жұмыс эй міне қыз таап алдың ба жоқ башка басқа эле жумуштар жок <laughs> баары кыз таап үйлөнүшүң керек отуздан аштың да жок эч шыға элек эми барып чыгасың да э, бул сеники анан эртең зарыл жумуштарың жок болсо Тир шамал барып келчи жокэй тажатты ушу шамалыңар сен барып аны кармап турупчу нормальный бир силсең бар анда акча кайчып сүрөт карматпай телефонго да жооп бербей атат хорошо ладно шеф мен бара берейинби все Та-дам! срочная доставка бодрости <laughs> Давай айтайын десем ты уже на ногах да жаңы эле турдум кандайсың жакшы таң атпай эмне кылып жүрөсүң жумушка чейин сени менен калып турайын кече кечке жооп бербей анан түндө жооп бердиң го жұмыстан шаршап келіп ұйықтап қалыптымын клиент көп болды сенчи баяғыдай да жүрем ертеңге даярсың ба нелер тең тамаша тамаша менің ата менен танышамын деп сен көріп толқыннан атасың ғой жоқ енді жақпай қалсам ше жоғасың деп точно білемін мен точно жоғасың күні келе ата анаңмен әркімді таныштырып жүргендейсің ғой ооба менде опыт көп негізі да сенде биринчи жолу болот да ооба анда ошол опыттарыңыздан бөлүшпөйсүзбү эже Большеньбі. Эми не жөнүндө сүйлөшмөк эле биринчи эле атам барғанда сұрайды. эмне мен қызым алған дейт да анан сен ооба дейсиң потом сурап башташат каякта иштейсин немен менен алектенесиң сен болса айтасың мен торговый агентін деп анан той жөнүндө да сөзсүз айтышат өз болсо айтабыз бизге үч жүз адамга той керек жок деп биз андан көрө тихо спокойно өзүбүз эле сонун той кыла алабыз деп бирок каршы болушат го эми биз айтабыз да сүйлөшөбүз түшүндүрөбүз аларга как раз байкем келет ал болсо дайыма мени колдойт таанышып аласыңар мен жактан деле туугандар болсо жакшы болмок экен аа коркпочу жаным ата энең жок экенин билишет бирок тиги альбина чыгарып койсоң болмок э біз байкең экөөбүз баралы деп эле даярданып атканбыз биз барбаганда ким барат вытяжка бузулуп қалып, бүгүн жабылып калдык иштебей эртеңки шақырып чакырып койгонбуз кухняда байкең иштей албай атады, угуп атасың го өзүң бүгүн эми өзүң эле барып кел Танышып кел эмкиде кудай буюрса чогуу барабыз сүйлішкен сүйлөшкөнгө менен нуранин печкасы әселге айттың ғой ақша сындырғышмын деп оғлашы байке ақша сындырғыш емеспін мен қарсы сындырғыш деп қойса болады шынын айтсам мен де тажап кеттім мындай жұмыстан күні келе ойлағанмын нормально жасай бастайын деп еш жаққа кетіп қалмаппын сен кетпейсің бақытты болуш үшін аялдан сыр жашырбаш керек ошондо гана бактылуу болосуң мына альбина көздөй инем дурайдын вытяжкасы мына көрдүңбү окшошпуз ай бүгүн эле чакырыш керек го ремонттиктерди ай кое турчу ай мужской совет берип атам бияка мужской кол керек болуп атат тияка анда женский совет берип тур бияка эмне кылдың карабайбы эмес бар эч кандай эмес Асель? Да. А вы можете потом задержаться? У нас новая коллекция придет, ее угу. нужно отснять. Да, конечно. Кстати, я хотела спросить, может, не будем мы обычными видео снимать, обзорными? Хочется что-нибудь покреативнее. М -м, Асель, пожалуйста, давайте не будем изобретать велосипед. Нам и так все нравится. Хорошо. А что насчет моей бизнес-идеи? Что за бизнес-идея? Напомните? Шопинг на колесах. В тот раз говорила вам. Помните? да, кстати, я в нее не особо верю. Так что давайте вы просто будете выполнять свою работу, ладно? Не обижайтесь. Я думаю, вы не так неплохо зарабатываете. Да, жесткая у тебя начальница, да? Ой, Марат, қаяқтансың? Да вот қаяқта іштегенімді біліп, решил зайти поздороваться дегендей. Қандайсың? Жақсы, өзің қандайсың? Да, нормально. Слушай, может, посетим где-нибудь? Азыр монтажка алып да. Э, Подружкама да жалып Еще жегитим да бар. Тем более, мен сені күйеуге шақырған жоқпын ғой екіншіден бұл свидание емес просто кофе ішіп жаңылыктар жаңалықтармен бөлісу дегендей ну не знаю даже ладно жүре мен не чужие же люди всегда салам алейкум қандайсың жақсы шабелбекті көрген жоқсың а шабал братанды көргөм бирок эч кимге айтпа деген да особенно сизге ушул сөздөрдү каяктан айтты эле китайский атат да атам менен картон чыпкан дейт да мейли рахмат так сегиз сегизге сегиз мен жүрүп атам мага жүрүп атам алейкум адылбекеден қарыз қалған адамдар екі түргө бөлінеді. паспорт жумушуңуздан справка же патент керек анан биз сиздин киреше чашаларыңызды эсептеп кредит алсаңыз убагында төлөй аласызбы ошону көрөбүз же балким кредит ачпастан сиз акчаңызды банкка салып депозит ачасыз биринчилер банктарга ишенбеген адамдар жөн эле расписка жазып берип кой анан үйүңдүн документтерин алып келип берип кой башка эчтекенин кереги жок бирок эмнегедир адылбайкеге ишенишет жана ал адам карызды бере албай калса кайрадан мен келем эң негизгиси адыл байкенин проценттери өзүнүн маанайына жараша болот че то сен мага жакпай турасың э дагы элүү процент кошуп бересиң түшүндүңбү албетте мунун баарын билгенден кийин бул адам эч качан адыл байкеден акча албайт элүү процент кошуп бересиң жана экинчи түрү бул шамал берейин э ооба рахмат адыл байке рахмат буюрса акча болорун эле берем дагы шамалдай адамдарды постоянник деп койсо да болот Beni <laughs> <laughs> не қачет осы а екі қанша жылдан бері танысыпсың не жетпей қалады деп ойладым ба мен қашқан жоқ просто былайша оқытқанмын неменше бұлқынбайсың ей а орыста бір жақсы мақал бар білесің не наступай на одни и те же грабли деген просто қырғыз класста оқығанмын беремін берем, берем! сенден қаншаншы жолу оқып отырмын сол сөздерді айсы өліп келеді ертең мен үйге ертең мен өліп қалмақшы мен саған сенбеймін шамал не не шамал шамал деп сенсірейсің е ей қаншаншы қусың сен тоқсан үш не тоқсан төрт пе не ей мен тоқсан бірінші қуым шамал айкеде хотя бы братан де нервіңді қайнатпашы шамал а то есть братан болды ме актер бола бермей ей Мап. Сыу бар. Ей. Самал. өзің айтқандай қанша жастасың тажаған жоқсың мұшындай жас Уялбайсың? мен мысалы тажадым шын ертең келемін ақша даяр болсын понятно еще сұранымдан кейін екеуі жауап байлап алайықшы точно бар жақсы очень нежный, мягкий, очень хороший человек. Повезло тебе с ним. Кем был учитель Торговый агент. О, привет, Марат. Давно не виделись. Ты так возмужал? Спасибо, Милана. Хорошо, спасибо. Ты как? Хорошо. Ты, кстати, тоже классный. Спасибо. Василек, я как ты просила, пришла пораньше. Что случилось? Походу, Оселек а не хотел со мной долго сидеть и из-за этого тебя позвала. Нет, Марат, вообще не из-за да этого, нет, честно. <laughs> По сути, на работу надо. Все, ладно, хорошо, Турланда. Угу, хорошо. Угу. Блин, ты бы Я ж не знала, что ты так скажешь. И ты, походу, ему все еще нравишься. Да нет, отдай ключ, пушка. Ладно, о чем ты хотела поговорить? В общем, хотела обсудить насчет бизнес-идеи. Угу. эртеңдейт ой шамал шамал бузба чачымды анда эртең алып кой бербесе өзүң билесиң дальше кыласың да ладно давай шалшауыз. Шопинг спешит к вам домой. Хорошая идея. Давай, класс. Да, сен инвестор болып берсең эле мен баарын саға сага долясын берип турмакмын зато өзүбүздүн бизнесибиз болот свое дело дегендей ну да я только за ошондо ты с работы уйдешь тогда наверное да ушул иш жакшы болуп кетсе эле сонун Бір бир жерде отура бербей өсүш керек ничего не остается делать, қандайсың жан жақсы баяғы еш жөнді бүгін миланамен сөйлестім инвестор болып берем дейді о құттықтаймын а тегі жұмыстан кеткен тасым жаным мен уже жиырма екідемін бір орында тұра жүрбей өсіш керек уже қалып тұр де отыршы не кепіш қылып тұрсың үйіне қарасам боз үй тігіліп тұрып тұр көп еще шамалдың суретін іліп қойшып тұр анан қандай анан үйлесіп берсін ақшаны не аңыраясың мен ақшаны толығымен алышым керек процентіменен менің иштөө принцибим ошондой билем ал карызды сен қайтарып келесиң он процентин аласың билем Егер қайтарып алып келе албай турган болсоң өзүң төлөйсүң андай чүмбөйсө адам өлүп калыптыр бар дагы үй бүлөсүн жакадан кармап туруп бир жолу силкип кой эмнеге антесиң билесиңби анткени алар мага қарыс, а сен мага іштейсің. мага кылгандарыңыз үчүн ыраазымын бирок мен муну кыла албайм кылгым да кереги жок тур болуптур болуптур дейм да анан бара турган жериң болгону жакшы да бирок сен ошо бара турган жериңде билесиңби үч малтабаңыңды бекер берет баш калкалай турган жайың болот түшүнгөм жокмун так ана ошондо он жылга отурасың го дейм эмне деп дөөрөп атасың э чал а сен эмне деп дөөрөп атасың э балакай а мен сени каяктан сууруп чыкканымды унутуп койдуңбу го иә үй бүлөсүнө барасың акчабыз жок десе үйүн алабыз деп айтасың саған мен үйретейін бе түсіндім түсінсең не тұрасың бар жоғал пошел вон Суғандар, менің байкем қандай кешелі жақсы байкем қандай кешелі жақсы байкем қандай кешелі жақсы егер де менің байкемдің береселері болса менден алғыла аласаларын кештім байкемдин береселері болсо менден алғыла. аласаларын кештім. Менің байкемдин береселері болсо менден алғыла аласаларын кештім үшін үшін жақсы көремін да қанша бұл жерде беш мың доллар ровно қарыз болған ақшасы бірақ эме проценті көбейіп кетті негізі мындан екі есе көп қарыз үш ақша бар ол кішкене үй үлесінде үй ғой демек мұны таба алған мындан да көбірек таба алышады тура айт бұл менің ақшам адыл қантип сұрамайлам анын үй бүлөсүнө ушул акчаны алыңыз ошону менен бүттү мен чын эле кетейинчи ортобуздагы мамилени бузбай эле коелучу конечно сен мен, мен да мамилемди бузгум келген жок Сені көз көптөн бери таанышпыз бирок менин пландарымды аябай чейин чыгыш керек да а бір заказды аласың бітіресің болды мен сені қоя беремін де заказ қайсысы дағы бір заказ мен заказ албайын деп атайын өзімнің ақшамды беріп отырмын ғой сізге мен үшін елдердің қиналысын қалап ойлаймын мен мысалы әселдіні отыр отыр отыр отыр bakın. мен міне әселді білбейді деп ойладың бе? тегі аға вообще сөйлейік шал жөнді. болып тұр болып тұр сөйлеу десең сөйлеп еле қойын. бір заказды ошон мен сені қоя берем сөз берем келе қолды берешек бар маған ақша қарыз қазір шет ай сайын салып тұрчу екі айдан бері тақырып телефонды да албайды билдирүүгө да жооп бербейт бирок менде акыркы маалымат боюнча ал бүгүн учуп аэропорттан аэропорттон эле кармап аласың түшүндүңбү адылға ақша қарыз бәлең ошоны алған келдім қайда қарызсың шығып кетші еу мен екі қайталабаймын бір біріміздің қой аубайлай оғанда дейсін. Тапа да пошел ей шек қандай кемсің нормально сөйлешелі нормально я уже так сам нормально черт hocanın. Не oldu işçilik bu? Var. Yok. Короче, кичине кечип кетсе. Неге? Сен айыл пункт болду экенин билем да. Үйдө улур болсу бар чогулады экен. Анан апам мантистагы даяр болор экен. Апам суранат өтөдү. Тем более байката. Ага. Азиз? Алло. О. Алло. Жо, бияқта. қыздар шырқап кетті қашып кетті крыса эмне жөнүндө сүйлөшүп жатты кане короче кичинен кечигип келе бер э все все давай давай жаным Азиз, Таншуал, атам жырғал апам майрам кел отыр анан жаңы эле келген байкем нұрғазы.